de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo su vida.

Ay, Dios mío. Al menos esa suena sin necesitar fichas. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión. ¿Quiénes son los azules? ¿A usted quién le habló de esa gente? Felipe en la escuela me dijo que a nuestros papás se los llevaron los azules. Mi hijo, usted está tomando el lugar de su papá y eso me da miedo. Tranquila, mamá, que ya no voy a ser bebedor. Entonces, ¿quién le va a llevar los mandados? No es eso, hijo. Su papá no se murió por andar pegado a una botella. A él sí se lo llevaron del cultivo allá abajo. ¿Cómo así, mamá? Esa gente se los llevó por no ir a las reuniones. Pero su papá quería que viviéramos aquí felices y tranquilos en esta finca. Entonces, ¿qué le pasó a mi papá? Ese día se lo llevaron montaña adentro. no lo buscó? Iba a dejar solo a un niño de 5 años por irme al monte. ¿Quién sabe detrás de qué animales? Digo, espere. Espere. ¿Qué opinguita? que fue que anda todo malacaroso. ¿Usted sabe qué pasó en los cultivos hace siete años? Nada. Allá los paras mataron un montón de gente. ¿Y mi papá qué hizo? Nada. Quedar en medio de una guerra ajena. 1026 menores de edad fueron reclutados por grupos paramilitares cada año Buenos días. Doña Magdalena, ¿me vende unas pilas, por favor? Gracias. Este cagao. va pinga. ¿Usted qué va a entrar allá? Hamilton, ah, no va que mi papá sí pudo. Es que un curicagado como vos allá, no <laughs> dura ni un día, ni sabes cómo se usa. Que vaya, yo ya soy grande. Guarde eso que lo recluta su mamá en la casa y no lo deja ir. Buenas, doña Laura. No tiene necesario en la casa que anda pidiendo cosas por ahí. Devuélvale eso. Devuélvaselo. ¿Y por qué se está juntando con él, ¿Ah? Ese muchacho es muy raro. No me gusta que se junte con él. mi hijo, ya es grande. Y yo no quiero que termine como su papá por gente que no es de confianza. para dónde va? Afuera. Daniel, yo no voy a dejar que termine como su papá. ¡No más! Los municipios de Cisneros, Urrao y Puerto Berrío son los que tienen la mayor tasa de reclutamiento.